بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں عظیم ارتغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سفر شروع کرنے سے پہلے اغوز سے ارتغرل تک کا شجرا مختصر زیر بحث لائیں گے تاکہ ہمارے تمام ناظرین کو آگے چل کر تاریخ سمجھنے میں آسانی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا علمی ڈائری کے موزز دوستوں کو جہاں زیب مختار کی جانب سے السلام علیکم دوستوں جیسا کہ حصہ اول میں بیان کیا گیا ہے کہ اغوز خان کے چھ بیٹے تھے Gun Khan Ay Khan Yildiz Khan Gok Khan Dag Khan اور تنگیز خان گون خان کے بعد کائی خان کو بادشاہ منتخب کیا گیا بعد عرصہ دراز تک حکمرانی کائی خان کے بیٹوں میں رہی کائی کے معنی مضبوط و مستحکم کے ہیں ان کا مخصوص پرندہ شاہین ہے کائی ترکوں کا تمغہ جو کہ دو تیر اور ایک کمان کی نشاندہی کرتا ہے ابتدائی دوار کے اسمانی سکوں میں یہ نشان دیکھا جا سکتا ہے دوستو کائی قبیلے کے ابتدا تواریخ چودہ سو بیاسی عیسوی میں تصنیف ہونے والی کتاب جامع جم آئین میں ملتی ہے اس میں حضرت نور علیہ السلام کے پوتے ترک بن یافس سے سلطان محمد فاتح تک کا نصب تفصیلن بیان کیا گیا گون خان کے بیٹے کائی خان نے پچاس سال حکومت کرنے کے بعد نوے برس کی عمر میں وفات پائی اس کے بعد تورمیش تخت نشین ہوا سو سال سے زائد زندہ رہا اور حضرت موسا علیہ السلام کا زمانہ پایا اس کے بعد بائی تیمور اور بوزدو غان بادشاہ بنا اس نے کئی علاقے فتح کیے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے مذہب پر ایمان لا کر دوسروں کو بھی دین حق کی دعوت دی اس کے بعد کورکولو فرما روا بنا اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لا کر ایک سو بیس برس کی عمر میں وفات پائی اس نے اپنے بیٹے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام پر سلیمان شاہ رکھا سلیمان شاہ کے زمانے میں ہندوستان کے راجہ نے اس کی خدمت میں ہاتھیوں کا تحفہ بھیجا یہ عادل اور دیندار شخص تھا سلیمان شاہ کے بیس کشتوں بعد یاسو نامی شخص حکمران ہوا یاسو کی حکومت کا مرکز مان کے تھا ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ مملکت عرب کی طرف سے چاند اور سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں اور ان کی روشنی اس تک پہنچ رہی ہے اس خواب کے کچھ عرصے بعد مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کی خبر پھیلی یاسو نے یہ سنتے ہی مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور قربانی کر کے ریائے میں تقسیم کی اس کی وفات کے بعد کرا خان نے اپنے والد کی جگہ سنبھالی کرا خان کے بعد تروخ خان تخت نشین ہوا تروک نے دین کے فروغ کے لیے بہت کوششیں کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وفات پائی اس کے بعد لوگوں نے مل کر اس کے بیٹے آئی کوتلوک کو بادشاہ بنایا اس نے کورکوت عطا کے بیٹے اور گیج کو اپنا وزیر منتخب کیا اور گیج نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پا کر مکہ کا رخ کیا اور طواف کعبہ سے فیضیاب ہونے کے بعد کچھ عرصہ وہاں قیام کیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہونے کے بعد خلیفہ چہارم کی خدمت میں پیش ان کی بیعت کر کے اپنے بادشاہ کی اطاعت کا پیغام سنایا آئی کتلوک بیس سال حکومت کرنے کے بعد عمومیوں کے زمانے میں راہ ادب ہوا دوستو چمندر اس کا جانشین ہوا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ پایا اس کے بعد یا بادشاہ بنا اس کے بیٹے توک تیمور نے معمول الرشید کا زمانہ پایا جو کہ چھپن سال تخت پر مطمئن رہا اس کے بعد لوگوں نے اس کے بعد غور کو اپنا حکمران بنایا جو کہ تیس سال حکومت کرنے کے بعد راہی عدم ہوا دوستوں اس کے بعد ساکور نے سامانی حکمران نوح بن نصر کے ساتھ روابط قائم کیے اور طور کو جانشین بنایا طور کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام سلجوک کے بیٹوں کے نام پر تغرل رکھا گیا یہ بڑا ہو کر تغرل بیگ سلجوکی کی طرف سے عباسی خلیفہ کے دربار میں ایلچی بنا کر بھیجا گیا واپس آنے پر تغرل بیگ سلجوکی کی طرف سے مرب شہر کے قریب مہان نامی علاقے میں حاکم مقرر کیا گیا اور اپنے قبیلے سمیت وہاں آباد ہوا مہان میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوا اس کے بیٹے بائی تیمور کو بھی سفیر کے طور پر خوارزم شاہی سلطنت کی طرف بیچا گیا اس کے بیٹے بائی تیمور کو بھی سفیر کے طور پر خوارزم شاہی سلطنت کی طرف بیچا گیا آخری عمر میں مہان آیا اور اسی سال کی عمر میں وفات پائی اس کا بیٹا کزل بغا مہان میں پیدا ہوا اور جوان ہونے پر ہمدان جا کر سلجوکی دربار سے وابستہ ہوا وہاں سے سلطان کے فرمان پر مہان کا حاکم مقرر ہوا دوستوں قزل بغا کے مرنے کے بعد کایا الف کائے قبیلے کا سربراہ بنا یہ ارتغرل غازی کا دادا تھا دوستوں یہ تھا ارتغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کا مختصر شجرا جو کہ ہمارے ناظرین کو بتانا ضروری تھا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں سے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کریں اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ